красный образец попался. Весом он ну, килограмм на, на около 30, ну, больше 20. Судя, потому что тяжелее 20-литровой канистры бензина. тут вот животки халцедоновые. Надо отмыть получше. Вот тоже сторона какая. Вот. Халцедон. Сейчас заглянем на эту сторону. Вау! Это вообще класс. Даже с этой стороны неплохо смотрится. яблоки Ех, дождь пошел, солнышки, б. Ніж не получше накрав. Тоже интересный образец. с яблоком и халцедоновой корочкой. Еще несколько крупных образцов. конца не отмыты. Так, предварительно. тоже яблоки. Thank you. Александр в поиске. Так. Ну и что ты нашел? Угу. Трика. Ну это красивый перелифт. Здесь еще лучше? Да ладно тебе. Да. Прям тут с поверхности по дернам разволжил их просто. Угу. Два клеща снял. Да, интересная камера. herhalde. полоска. Красивый. судачек. Ну, очень красивые камни. Смотри, тоже. А, ну вот этот я предлагаю взять. Да, вот ага, красивый. Видишь, обратишь. Симпатично. Ладно, потом. Ага. Где-то здесь была дорога когда-то. А вот и дорога. Просто там еще нюансы будут дальше.